Kali ini kita akan mencoba adanya daripada tarantula X6 namanya Yichan Yichan ini udah dipasang kamera modulasi eh, FPP 5,8 GHz 300 eh, watt ini jangkauan bisa 500 eh, sampai 1 kilo Oke pertama kita konekkan dulu seperti ini udah konek ini kamera eh, masang tapi aduh nggak dibawa itunya kita coba aja performanya terus ini kita on kan dulu nah seperti itu lalu atas bawah nah terus kemudian kalibrasi ke pojok sini rada susah nih kalibrasinya ini speednya nah, speed 2 speed 3 nah, oke okay, kita coba aja seperti apa nah itu dia udah diganti dengan 750 mAh ini aslinya eh, 250 mAh karena tidak masuk kita bisa menggunakan karet apakah ini kuat drone ini kita tes aja seperti biasa kita masukkan dulu konektornya menyala ya sebelumnya ini udah dikalibrasi oke kita cek performanya apakah ini kuat apa tidak kita kasih speednya speed 3 aja karena mungkin ini berat Yuk, iya maju ini dia c'est to discover your komennya cukup stabil